Guinée a bénéficié du projet d'électrification solaire de la grande mosquée de Guéné avec le financement espagnol. Cette électrification a permis de donner un éclat particulier à la mosquée. Je voudrais donc saisir l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui pour remercier les Espagnols une fois de plus pour leurs efforts incessants dans la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel de Guinée et du Mali nous espérons que la ville de Genève, la mosquée, les adhérents à la mosquée puissent bénéficier pendant longtemps. Et ceci a besoin, tel que M. le maire l'a dit, des soins. À Hervé. amma. a dira n ye fo ka tɛmɛ a dan kan ne kelen tɛ dɛ jɛnɛna mara bɛɛ barisa an sɛgɛn bɔ misiri nin anw ta tɛ bɛɛ de jɛ do kuran an dɛsɛra a la kuransɔngɔ bɛ sarakata a bɛ saraka na Desde la apertura de la Embajada de España en Mali en el año 2006, la, cooperación al desarrollo ha sido una de las prioridades, o tal vez la prioridad, de nuestra política hacia Mali. A pesar de las restricciones presupuestarias que hemos sufrido estos últimos años, España ha mantenido su cooperación con Mali y siempre en estrecha colaboración con la sociedad civil. Este mantenimiento de la cooperación es muestra del de la solidaridad del pueblo español. ne bɛ sɔmaforonin kɛ wagati min na a wagati y'a sɔrɔ gwɛlɛya bɛ yen fo ka tɛmɛ ne bɛ n ta muso n bɛ fa ni denw ma n bɛ denw furakɛ bɔn n bɛ balo yɛrɛ san bɔn n bɛ yɔrɔ min na sisan ne bɛ dɔɔnin dɔɔnin ka wari dɔɔnin dɔɔnin sɔrɔ a la k'a mara ne kɔni b'a fɛ espagnol ninnu u ka jija u kana u kana fari faga u kana décourager cogo si la i y'a faamu parce que an fɛ baara ka gɛlɛn dɔɔnin an tɛ faamuyalikɛla joona quoi ɔ mɛ n'u ye jija an bɛ faamuyali kɛ n'ala sɔnna an bɛ an ka baara bɛ ɲa n'a porose nin kɔni n'a yiriwa la kɔni an bɛ se ka dɛmɛ mana yiriwa an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la denbaya bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la mɛ a bɛ yɔrɔ minɛ nin de ne minɛn t'an bolo an tɛ se ka faamuya sɔrɔ a la n'an ye minɛn sɔrɔ sisan ka baara kɛ n'a de k'a ɲa an ka denbaya fana bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la an yɛrɛ fana bɛ dɔ sɔrɔ a la bɛɛ bɛ sɔmɔ san ka bɔ yɔrɔ yɔrɔ ka na bila magasa kɔnɔ bon an b'a feere tɔn b'a ta sɔrɔ magasantigi b'a ta sɔrɔ jula yɛrɛ b'a ta sɔrɔ ee denmisɛnnin caman bɛ yen baara t'u bolo a bɛ baara don parce que ni ni paysan bɛ baara la a ka faamuya ka dɔgɔ bon n'i b'i timinandiya i kɛra n'i dusura i bɛ t'a kan sinon baara in daminɛlen kun kama an y'a faamu o de kɛ denmisɛnninw ka bɔ ka taga to ji la Nous allons organiser les acteurs, renforcer leurs capacités nous allons faire des investissements des magasins pour la vente groupée. Dans le cadre de la transformation aussi, nous allons appuyer les acteurs et les transformateurs en leur construisant des locaux pour la transformation de la noix, de la pomme. Et ensuite, euh, les artisans seront formés dans le cadre de la fabrication des équipements de transformation et de leur entretien et maintenance. Nous voulons vraiment empêcher à nos enfants, nos neveux, nos petits-enfants de mourir dans la Méditerranée. Donc pour cela, nous savons que l'ANACAR est une filière qui aide vraiment à créer des emplois, à créer des richesses. Donc vraiment, c'est une bonne opportunité. Ensuite, un autre grand point, c'est aider pour l'installation des migrants retournés. Il y a beaucoup de migrants qui veulent retourner ou bien qui sont déjà revenus et qui veulent investir dans l'agriculture. Donc le développement de la filière ANACAR aussi permet vraiment de les aider à s'installer. Les femmes interviennent beaucoup dans l'ANACAR que ce soit au niveau de la récolte, au niveau des activités de post-récolte, au niveau même de la transformation. La transformation de la pomme et de la noix même engendre beaucoup de, création d'emplois. La coopération espagnole con Mali se stabilisée et se concretó à partir de l'année 2006 Eh, cuando se llevaron a cabo, se aprobaron los primeros acuerdos de eh, proyectos a través de ONGs. A partir del año 2010, eh, la situación del país se complicó con un golpe de Estado, con una situación de radicalización en la zona norte del país, lo cual hizo que virtualmente la cooperación tuvo, que paralizarse durante un periodo de, de prácticamente de dos a tres años. Después, una vez estabilizado el país, tras el golpe de Estado eh, y la retoma del, control del país en la zona norte eh, por parte del gobierno, en el año 2013 se firmó la primera comisión mixta bilateral entre España y Mali. La cooperación española con Mali se basa en tres pilares fundamentales, que son el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, por una parte, eh, el sector de la salud, en segundo lugar, y el fortalecimiento, la mejora de la posición de la mujer en la sociedad maliense. Aunque Mali se firmó el acuerdo de paz en el año 2015, la situación, lejos de, solucionarse o mejorar, se agrava y eh, lo que implica una dificultad en el acceso humanitario de la organización en la zona del norte y del centro del país. Eh, entre las acciones que, la EFIP apoya a través de su Oficina de Acción Humanitaria en Mali está el apoyo a los vuelos de Naciones Unidas, que permiten y facilitan el acceso no solo del personal humanitario, tanto del exterior como de la ONG española, a las que apoyamos y financiamos a través de la, Agencia Española de Cooperación, sino también del material necesario para una población que cada vez está más, necesitada de recursos y de materiales básicos. la coopération Croix-Rouge, coopération espagnole. Vraiment, nous avons eu beaucoup de satisfaction aujourd'hui. La construction d'un nouveau bâtiment, la maternité, vraiment un bâtiment de huit salles. La salle d'accouchement, salle sud de couche, salle d'observation, la salle de garde des matrons, une salle également pour le planning familial. Vraiment, nous sommes très très contents. Toute la population de Kenyewa. Vraiment, on sent en eux un sentiment de fierté parce qu'ils commencent à, fréquenter leur centre avec beaucoup de fierté. Auparavant, en fait, on peut dire qu'on n'avait pas de SESCOM. Juste, on avait des maisons, pas de clôture, nous ne sommes pas en sécurité. Mais maintenant, vraiment, nous sommes à l'abri, nous sommes en sécurité. Les patients aussi qui viennent ici aussi sont en sécurité. La consultation va être très agréable. Le centre va être vraiment fréquenté parce qu'on a des médecins, des saifans, des infirmières obstétriciennes, des matrones. Je pense qu'on va beaucoup travailler maintenant. Aujourd'hui, Dieu merci, avec l'AECID, nous avons reçu les nouveaux bâtiments et les anciens bâtiments ont été réhabilités. C'est des bâtiments qui datent depuis plus de 50 ans. nous avons d'abord une maternité qui a été construite nous avons un mur de 317 mètres lunaires. Nous avons la réhabilitation de quelques bâtiments. Tous les villages, les huit villages qui doivent directement se traiter ici, sont réellement très contents. Este proyecto tiene como objetivo principalmente es el refuerzo del sistema sanitario maliense de tres distritos sanitarios eh, garantizando la mejora y el acceso al agua, eh, a la mejora de las condiciones de higiene y saneamiento. Tenemos tres planes de actuación el primero, el primer eje, vamos a decirlo, es toda la optimización de infraestructuras. Se ha hecho un análisis de, las necesidades de cada centro de salud y eh, se, han, realizado y se han ejecutado las, las infraestructuras de, pues, de agua, pozos en algunos casos, Hemos construido o rehabilitado ciertas infraestructuras eh, una vez realizado ese análisis de necesidades. Entre ellas están los pozos, están también letrinas separadas por sexos y incineradoras. Después tenemos una segunda eje de acción que, es el fortalecimiento de los planes de acción WASH o de agua, saneamiento e higiene de los centros de salud, que en realidad pues eh, hemos realizado, hemos, hecho unos, hemos formado unos comités de seguimiento de WASH dentro del centro de salud y hemos reforzado los planes de acción, que lo que, lo que en realidad hacemos es que haya un seguimiento y una, sostenibilidad dentro del, del proyecto. Vale, entonces, dentro de esos planes de actuación, pues eh, vienen cómo tienen que clorar el agua, cómo tienen que utilizar las letrinas, cómo tienen que utilizar las incineradoras. Y luego la tercera parte es toda la parte de fortalecimiento de, capacidades, se realizan formaciones tanto al personal sanitario como a las ASACO, que son las, asociaciones de salud comunitarias, y eh, bueno, todo el personal sanitario de los 61 centros de salud. Luego, por otro lado, también se realizan eh, sensibilizaciones en masa, es decir, hay dos voluntarios por centro de salud que realizan sensibilizaciones a todos los pacientes que van llegando. Entonces, en cuanto al número de beneficiarios, teniendo en cuenta los 61 centros de salud, estamos llegando a, son 300.000 personas, que son los pacientes, y luego 300 personas que se incluyen dentro del personal sanitario. On a eu l'eau de des latrines, les pleins pieds pour les manitries. Avant la pompe, il y a la pluie. Mais cette pluie-là n'est pas tellement propre, pas tellement traitée. En ce moment, on utilise l'eau du pompe. C'est ça qui est l'eau potable. Ça a beaucoup apporté d'amélioration en termes de qualité, surtout en hygiène et assainissement. Avec euh, l'eau, et le forage qu'on nous a fait, L'objectif de l'incinérateur, quand même, vraiment, elle est très bénéfique parce que ça nous permet de brûler nos déchets biomédicaux sans danger. Ça a levé une grosse épine de nos pieds parce que ça évite la transmission des maladies.